रकडेल रकडेल ट्रेन स्टेसन पश्चिमतिरको भाग हो यो चाहिँ यहाँ नेपालीहरू धेरै बस्ने हुँदाखेरि आज शनिबारको दिन अलि सुनसान छ र यहाँ यो नै ट्रेन स्टेसन हो र यहाँबाट जाने आउने चाहिँ धेरै हुन्छ टी क्याफे टी रेस्टुरेन्ट रहेछ यो चाहिँ नेपालीहरूको रेस्टुरेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यहाँ मोमो छ चाउमिन पनि छ त्यसैमा समोसा पनि रहेछ हेलो अनि रेस्टुरेन्ट अनि ओ फेभरेट सेलरोटी पनि रहेछ यहाँ धेरैले यहाँ किन्ने गर्दा रहेछन् धेरैले किन्छन् हो तपाईँको यहाँ धेरैले किन्छन् ओके मैले यहाँ तपाईँको युट्युबमा राखिदिन लाग्यो है ओके थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ अर्को दोकान थियो देखाए यहाँबाट चाहिँ ट्रेनको प्लेटफर्ममा जाने बाटोहरू हो यो प्लेटफर्ममा प्लेटफर्ममा या त्यहाँ हेर्नु होला ए जाँदैछ एरो क्रस गरेको ठाउँबाट जाने होइन यहाँबाट गएपछि तल ट्रेन को प्लेटफर्ममा जाने हो यहाँ दुईवटा आउने जाने बाटोहरू छ त्यस्तै गरेर अर्को यो हो यसबाट जानेहरू चाहिँ प्यासेन्जर यसबाट जाँदैछ प्लेटफर्ममा स्टेसन पश्चिमतिर पूर्वतिरको भागतिर म जाँदैछु र यहाँबाट हेर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ पूर्व जहाँदेखि त्यहाँ दुईवटा बाटो छ पश्चिमतिर एउटा बाटो मात्रै छ भने पूर्वतिर दुईवटा बाटो छ जहाँबाट चाहिँ प्रिन्सेस हाइवे पुगिन्छ यहाँबाट एउटा चाहिँ यतातिर जान्छ यो यहाँबाट चाहिँ तत्काल बस स्टप बस यहाँबाट आएको प्यासेन्जरलाई प्यासेन्जर आएर आइपुगिरहेछन् भने अर्कोतिरबाट चाहिँ यही प्रिन्सेस हाइवेको अर्को साइडतिर वा जाने हो जहाँ फेरि यहाँबाट पनि प्यासेन्जरहरूलाई लिएर अरू ठाउँमा लिएर जाने हो ट्रेनको लिक चाहिँ यतापट्टि छ हाम्रो दाहिनेतिर बसहरू पर्खिरहेको पर्खिरहेको बस स्टप बस यहाँबाट प्यासेन्जर ट्रेनबाट आएको प्यासेन्जरले कि बस लिएर जान्छ र अब हामी हाइवे जाँदैछौँ हामी नजिकै छ यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट छ रेस्टुरेन्ट अहिले अस्ति कोरोना भाइरसपछि बन्द भएको अहिले खोलेको छैन हिन्सेस हाइवेको ठ्याक्कै चोकमा अब हामी आइपुग्दैछौँ यो सिद्ध बाटो गइयो भने ब्राइटन बिच पुगिन्छ यो चाहिँ रकडेलको मेन चोक हो त्यहाँबाट रकडेलको मेडिकल सेन्टर रकडेलमा बस्नेहरू सबै त्यो सेन्टरमा आएर औषधि उपचार गर्छन् डक्टर नर्सको सुविधा छ सबै टेस्टहरू लिन गरिन्छ अनि रकडेलको सेन्टरमा छौँ हाइवे यो चाहिँ सय हाइवे हो बेवरेज तीर जेवरेज तीर जेफ्ट साइड मेलबोर्न लेंस है मिनी सब सब अलग मेलबोर्न रेलमा यहाँ धेरैजना नेपाली यहाँ नेपाली है तपाईँ बाहिर जान लाउनु भएको ए रकडेलमा यहाँ धेरै हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरू बस्छ उहाँहरू सबै नेपाली सबै नेपाली यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ सपिङ गर्ने ठाउँ यहाँ यो यहाँ असान बजार छ काठमाडौँमा होइन यहीँ नै असान बजार छ है यहाँ असान बजारमा अब हामी यहाँ सोधौँ असान बजारमा सबै चिज पाइन्छ यहाँ यो चाहिँ लयन नाम पनि असान बजार मान्छे पनि यहाँ चाहिँ असान बजारकै जस्तो हुनुहुन्छ सामानहरू असान बजारकै पाइन्छ तपाईँ नेपालमा कहाँ बस्नुहुन्छ झापामा असान बजार चाहिँ यहाँ उठाएरै ल्याउनु भयो सबै ल हेर्नुहोस् सबै जे होस् सबै नेपाली सामानहरू सरी नमस्ते नेपाली सामानहरू यहाँ पाइन्छ पूजाको सामानहरू यहाँ पाइन्छ सबै अनि माला सबै पाइन्छ रुद्राक्षको माला यहाँ छ तपाईँ दाल घेडागुडी सबै छ किन्ने मान्छे पनि हाम्रो नेपाली भाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ यतातिर यी मसलाहरू सबै यहाँ पाइन्छ फ्रोजन गरेको सामानहरू यहाँ सबै छ अनि क्यान फुडहरूदेखि लिएर Horlicks made in Nepal made in India Parle biscuit made in India Parle biscuit सबै यहीँ पाइन्छ यो ने अस्ट्रेलियामा भए तापनि samosa look at here samosa samosa is here Indian rotis are here and मसलाहरू हेर्नु सबै यहीँ छ मसला तिलदेखि लिएर इन्डियन मिठाईमा राख्ने मसलादेखि लिएर सबै यहीँ पाइन्छ नयाँ आउनेहरूलाई यो चाहिँ धेरै परिचयको कुरा छ तपाईँ पनि यहाँ यहीँ हो कति धेरै भयो तपाईँ आउनुभएको ए साथमा भर्खर आउनुभएको रहेछ ए अनि तपाईँ आउनु तपाईँले दोकान खोल्नुभयो कति भयो वर्ष भयो अरे टु एन्ड हाफ त राम्रो छ जे होस् अब यतै यतै भयो यतै बिर्स बिर्सनु भयो नेपाल चाहिँ अब यतै यतै अब यतै यतै नेपालतिरै अब यतै हराउने होला हामी हामीहरू है हामी पनि हस् थ्याङ्क यू मेरो असन अनि फेरि यता हिसिला हिसिला दोकान यहाँ पनि यो पनि नेपाली दोकान हो जहाँ चाहिँ सबै चिज यसरी बिक्री गरिन्छ कफीदेखि लिएर यहाँ फ्रोजन सामानदेखि लिएर अनि सेलरोटी हाउस पनि छ नि selroti look selroti is here Nepal favourite favourite doughnut अनि यहाँ समोसा धेरैले मन पराउँछन् नेपालबाटै ल्याएको अनि यहाँ अरू सामानहरू चामलदेखि लिएर चाउमिन मिहरू सबै नेपालबाटै ल्याएको छ अनि चामल बासमती चामलदेखि लिएर सबै चिजहरू यहाँ पाइन्छ घरमा चाहिने सामानहरूदेखि लिएर सामानहरू सबै यहाँ पाइन्छ नमस्ते तपाईँ नमस्ते ज्वेलरीको नमस्ते मान्छे तपाईँको घर नेपालमा ए बागलुङमा बागलुङको धेरैले यहाँ सुन व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ है अनि यहाँ चाहिँ कति वर्ष भयो डेढ वर्ष भयो ए अनि अब यतै होला तपाईँ अब यतै छ सबै परिवार यतै हुनुहुन्छ त्यसैले नेपालीहरू सबै अब अस्ट्रेलियामै बिजनेस गर्ने यहीँ हराउने हराउने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब के गर्ने अब त्यस्तै छ अब यहाँ व्यवहारले गर्दाखेरि मनले नलागे पनि व्यव व्यवसायले गर्दा व्यवस्थाले गर्दाखेरि यतैतिर सुविधा देखेर यतैतिर बस्नु भएको छ पनि अब सुविधा भनौँ कि अब बाध्यता भनौँ होइन द्याट्स गुड बाध्यता द्याट्स करेक्ट ल हवस् धन्यवाद हस् धन्यवाद एभरेस्ट कम्युनिकेसन सेन्टर हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन सेन्टर छ एकदमै प्रख्यात जुन ठाउँमा गर्मीमा यो रुखको तल बस्ने जाडोमा घाम ताप्ने ठाउँ यस ठाउँमा चाहिँ चिया कफी खाएर नेपालीहरू साथै अरू देशबाट आएका रिटायर्ड मान्छेहरू बुढाबुढीहरूलाई चिया कफी खाएर बस्ने ठाउँ यहाँ हेर्दा सबै गोरा देखिन्छ तर प्रायः जस्तो उनीहरू नेपाली ए उनीहरूको भाषा बोल्छन् इङ्ग्लिस भन्दा उनीहरूको भाषा बोल्न मन पराउँछन् यतातिर सबै कफी हाउस यहाँ कफी हाउस नेपालीको पनि छ उनीहरू सबै नेपालीहरूले बसेछन् नेपालीहरू घाम पाक्ने बेलामा बसेर गफ गर्ने ठाउँ भेट्ने ठाउँ कफी खाने त्यही गरेर यतातिर फुड सप रेस्टुरेन्ट छ यसरी गरेर तलसम्म माथिसम्म यतातिर अलि अग्ला अग्ला घरहरू छन् जुन फ्ल्याट सिस्टममा छ त्यसलाई यो भित्रभित्र पनि हाम्रो नेपालीहरूको दोकान छ जय हो इन स्टाइल हाम्रो नेपालीको महिलाहरूको दोकान जहाँ विवाहदेखि अर्डिनेरी बेलामा अरू बेलामा पनि कपडाहरू किन्ने ठाउँ नेपालीहरूको घुइँचो लाग्छ बिहाको सिजनमा र दसैँ तिहारको सिजन अनि तिजको सिजनमा घुइँचो लाग्छ भन्नुहुन्छ यहाँको प्रोपाइटरले सबै झलाललाई नेपाली कपडा चाहिँ नेपालबाट ल्याउनु पर्दैन यहीँ नै जति भन्यो पनि पाइन्छ यहाँको दोकान राम्रो देखिन्छ उहाँहरूले सबै लेडिज कपडाहरू फिटिङ पनि गर्नुहुन्छ लाइब्रेरीमा आइपुग्यौँ लकडेल लाइब्रेरी काउन्सिल हल पनि यहीँ छ कस्टमर सर्भिस सबै यहाँ छ यहाँ चाहिँ सुविधायुक्त कम्प्युटरहरू छन् कम्प्युटर चलाउनलाई पिएफ चार्ज हो र यतातिर गयो भने ब्याङ्क सिएफ छ यही बाटो नछोडिकन गयो भने सिडनी पुग्छ प्रिन्सेस हाइवे सिडनीमा गएर ब्रोडवेमा गएर सिद्धिन्छ यतातिर मेलबोर्नमा गएर सिद्धिन्छ होला मेरो विचारमा त्यहाँदेखि त के छ थाहा बुद्ध ज्वेलरी सिडनीको रकडेलको मेन चोकमै छ बुद्ध ज्वेलरी भनेर यहाँ बुद्ध ज्वेलरी ढोकामा पसेँ हेरौँ ha, dua kali follow yang betul आफूलाई छ आफूले किन्नुपर्ने चिजहरू टाढो जानु पर्दैन है दोकान पनि यहाँ रकडेलमा रहेछ रकडेलको दोकानमा सबै मेड इन नेपालहरू हो ए जुत्ताहरू गोली स्टार यो जुत्ता चाहिँ निकै प्रख्यात छ नेपालमा अहिले आएर यहाँ सिडनी रकडेलमा पनि प्रख्यात रहेछ ए नेपाली झोला ए यहाँकोमा त धेरै चिज रहेछ टी सर्ट लौ कस्तो राम्रो टी सर्टहरू रहेछ सबै नमस्ते टी सर्ट लेखेको रहेछ एउटा टी सर्ट त मलाई यहाँ एकदम मन पर्यो ए I do respect I do respect so I join my hands I do namaste ए जोइन माई ह्यान्ड सरी जो जोइन्टमा जुत्ताहरू राम्रोसँग सजाएर राख्नु भएको रहेछ it's a good goal star अनि यहाँ टोपीहरू पनि रहेछ हिमालय भनेर Rockdale grocery spices Nepali and Indian grocery spices भन्ने रहेछ यहाँ चाहिँ रकडेलमै रहेछ फोटोहरू यसरी दिएको रहेछ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ उहाँको दोकानभित्र आउँदैछु दोकानमा पनि रकडेल नेपाली किराना पसल भनेर लेखा रहेछ के के छन् त यहाँ फ्रुटहरू भेजिटेबल्सहरू सबै राख्नु भएको रहेछ चामल प्याज घरमा चाहिने चिजहरू सबै राख्नु भएको रहेछ यता मसला अनि यता पिठो अनि यसको चाउचाउको पोकाहरू रहेछन् तपाईँलाई चाहिने घरमा के के सबै यसमा रहेछ ल ए यहाँको नेपालमा खाने यो ट्युब्सहरू पनि यहाँ पाइँदो रहेछ अनि मसलाको बोतलहरू टोइलेटमा चलाउने चिजहरूदेखि लिएर न्युट्रिला पनि पाइँदो रहेछ यहाँ दालहरू गेडागुडीको ऱ्याकै रहेछ ल यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने चिजहरू सबै यसमा so Parle biscuit made in India समेत यहाँ रहेछ स्टेसन हो पेट्रोल भरिन्छ यो चौबिसै घन्टा फुल यो र यहाँबाट रकडेलको पश्चिमतिरको भाग यहाँ दोकानहरू लेबनिजको र प्रकृति दोकानहरू हो यहाँ आएको छ टेल ट्रेन स्टेसन यो पश्चिमतिरको भाग हो र ट्रेन स्टेसनकै छेउमा हिमालय फुड मन्त्र भनेर नयाँ रेस्टुरेन्ट खुलाएको रहेछ यहाँ भित्र पसौँ है त के रहेछ यस रेस्टुरेन्टमा पहिला यहाँ अर्कै रेस्टुरेन्ट देखेको थिएँ एकजना चाहिँ ग्राहक खाँदै खाना हुँदो रहेछ नाम्चे बजारतिरको सिनको फोटो जस्तो छ उहाँहरूकोमा अनि फुड मेनु चाहिँ यहाँ राख्नु भएको रहेछ र अब यो कोभिडले गर्दाखेरि ढिलाइ भएको अरे अब ग्रान्ड ओपनिङ चाहिँ रकडेलभित्रको अपार्टमेन्टहरू अथवा युनिटहरू हो यिनैमा हाम्रो नेपालीहरू बस्छन् धेरै युनिटहरूमा बस्छन् र यहीँबाट काम गर्न सिटी अथवा बजारतिर जान्छन् अफिसहरू सिटीमा हुने हुँदा सिटीमा जान्छन् प्रायः रुखहरू छ यहाँ रुखहरू भएको हुँदाखेरि गर्मीमा बस्नेलाई एकदमै राम्रो छ तर जाडोमा निकै जाडो हुन्छ जाडोमा घाम नआउने हुँदा जाडो हुन्छ यो रकडेलको अर्को पार्ट हो अर्को टोल हो यसमा यतातिर पनि युनिटहरू फ्ल्याट घरमा दिने चलन छ यो रकडेलको अग्लो अपार्टमेन्ट हो यहाँ पनि नेपालीहरू निकै बस्छन् यहाँको भाडा निकै महँगो छ रकडेलको प्ले प्ले ग्राउन्ड नेपालीहरू यहाँ रकडेल वरिपरि खेल बस्नेहरू यहाँ खेल्न ल्याउँछन् बच्चाहरूलाई र यहाँ बच्चाहरू खेल्न बसेको देखिन्छ यिनीहरू यही घरहरूमा नेपालीहरू बस्छन् यस्तै घरहरूमा विदेशीहरू बस्ने ठाउँ हो खेल्ने ठाउँमा है नेपालीको बच्चाहरू यहाँ खेल्दै खेल्दैछन् रेल प्लाजा रक डेलमा सपिङमा आउनेहरूको लागि यो कार पार्क हो यहाँ हजारौँ कारहरू आउँछन् सबै कार पार्क हो यो zebra cross Devlet Basman Mehmet Mehmet'e de Lazaro.